Бардык кыймылдын негизги өзгөчөлүгү анын салыштырмалуулугу нерсенин кыймылын башка нерсе менен салыштыруу аркылуу баалоого болот аны эсептөө башталышы деп атоого болот сиз автобуста отуруп аны жүрүп бара жатканын унутуп терезени карасаңыз тротуар менен анын үстүндө турган адамдардын үйлөрдүн жылып бара жатканын көрөсүз эгерде сиз тротуарда туруп автобуска байкоо жүргүзүп жатсаңыз анда сиз үчүн автобус жылып сиз ордуңузда турасыз ошондуктан бир эле нерсе бир эле убакытта кыймылда да тынч абалда да боло алат бул кайсы нерсеге карата кыймылды салыштырып карагандан көз каранды